爱我笑，爱我笑。我叫。多买了，多买了，多买了。来拿来，拿来拿来拿来，拿来拿来拿来，拿来拿来拿来，拿来拿来拿来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来， လို့ပြန်ဆုတ်မှာဖျားတယ်ဟာမဆုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမရဘူးလေဟာမေးပါတော့အဲ့ဒါမရဘူးဟောင်းလိုပဲ25အောင်ပြဖို့တောင်းလိုရလားလားဟောโอเคရအစ်စေးပဲအစ်စေးဟာပြောတာနောက်ပွဲရှိရဒါပတ်ချီပဲလားကျုံးလိုက်ဟလားတော့ chicken စားလိုက်သေးလိုက်ပဲလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနတေးတာတေးပါတော့73အောင်ဖုတ်ခဲ့တယ်နော် I think is ဟလားအစ်စေးနောက်ဘက်ထပ်5ပဲလားဟောဒီပတ်ချီပဲ let's go ငောင်းလိုပဲတာကီးတယ်ဟုတ်လား ရှိပါရစစ်စစ်တော့ဒဗယ်ပလက်ဒဗယ်ပလက်တောက်တာမဟုတ်ရေးရေးရက်ပလေးဒါမျိုးရေးထက်တာလားချင်းပါချင်းပါရေးပြောတာရေးပြောတာဖိမိတာကြီးကစားတာဗောဒါဘလို့ဖိမိတာကြီးရောဘောချာရေး is so holy အေးအိုက်ပေါ်ပါဖိမိကူကူတာအာယာကူကူကူကူတာဘာအဲ့ဒါ I've located the next play zone အဲ့ကောနော်တော့မဘောမခဏအပေါ်မခဏနေလောက် Itsini, itsini. Jam sena. Ala ali, ala ali, ala ali. Jam sena ni, di yo. Hả? Nó mong đi, mong đi quá cũng mà gì nè, tài tài ngõ là mà viên anak Ăn nó con Di mana anak nó con nhát rồi, đi vào nó con nhát rồi đấy. Đi vào nó con phút rồi, đi vào nó con phút rồi đấy. Chen đi rồi, chen đi rồi, chen đi rồi. Chen pay. Lại

ကျွန်တော်တော့မပစ်ပေးချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုသာလုံနေအဲ့ဒါကိုလီယာအာကိုကိုလီယာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုလီယာဘယ်လိုလဲအဲ့လေကိုပါငဲ့ကိုကိုလိုက်ခေါ်နေလူတိုင်း I'm summoning a vehicle အကြီးတော့အလားကျုံးမဲလားလေးပေါ့နဲ့အောက်ရောက်တာနဲ့ဘာလဲဘာလဲအလားလေးပဲကျုံးမဲလားပြိတက်ဟုတ်လားဘာလဲလေပြိတက်အလားလေးကျုံးပါအဲလေအဲ့လိုမှပါအလားလေးခံနေတာမသိဘူးအားဟဲ့အားရကျွတ်ကျွတ်အချောင်း ကိုအေးတန်းလည်းပါလက်ကိုအေးတယ်လေချုံပိုင်ပိုင်ကိုကိုအေးတယ်စားတာဟုတ်ကိုအေးတယ်နိုင်ငံမကမကမင်းဒီ app ကိုသိပြီလားအဲ့ကားခေါ်တာအဲ့သုံးဖတ်တာနဲ့တူတူပဲကွာသိလားသုံးအော်တိုဖတ်ပြီလားသုံးနဲ့တခုချင်းအဲ့ကားခေါ်တာသုံးဖတ်တာမပါတော့ဘူးသိလားအဲ့မင်းကိုကားခေါ်ယူထားရင်အော်တိုဖတ်ပြီမအမေကျအော်တိုဖတ်နေကြမင်းမြေပုံကြည့်လိုက်လေအဲ့အော်တိုဖတ်တော့လားမင်းဖတ်ကြမလို့အော်တိုအော်တိုโอเคပါ အမင်းသိသွားတော့မှသူအော်တိုဖတ်တယ်နော်သိလားမင်းသိသွားတော့မှသူတင်အတင်းသားတွေသူအော်တိုဖတ်ထားပြီးလားစောင်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုအီရန်လို့ record ရရောဆောဆောကပွဲရရှယ်ချန်တာတာကြီးရာဆောဆောကပွဲရလဲ73အောင်အဲ့ဖြစ်အပွဲရလဲ chicken 71ကောင်ဟောပွဲတိုင်းချိန်ပြီနော်ပွဲသားတော့ဟမ်ဒီကိုကိုမေဂါဆရာဆရာအေးရောအေးရောအားလုံးမပန်းရဲ့ချက်တီတော့ရနမယ်ကိုမကားတဲ့ ကိုနာဝေးလာငါလည်းကိုကိုတာတယ်မလီယိုလည်းကိုကိုလီယိုတဲ့ဘာရိုက်ပြန်ကြပါဖာငက်ကိုအာလို့အဲလာခေါ်တော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဖြစ်နေမို့လီယိုပြင်မောက်သွင်းပါလီယိုအော်ပါတစ်ချက်တော့ချိန်ပြလိုက်ပြလိုက်ဘာကြကြဘာကြကြပါတော့ကိုလီယိုလာပါကိုလီယိုလာပါတော့အလုပ်ချီဟိုအလုပ်ချီတင်လာတယ်ရောက်တယ်မလားရှောက်ရှောက်ကိုနေနေကိုကိုလီယိုလာပါကိုလီယိုဟိုမကောက်ဟိုကောက်ဆိုကောက်ဆိုပါလေအာညမညမဟုတ်တယ်ကားကကြားလို့ပဲ ညာဘက်မှာတော့ညာဘက်မှာတော့တွေက position ယူထားတာဟလားအလားလေးယူထားတာဒါတော့အလားလေးယူထားတာဒီကျောင်းမှာကျောင်းမှာဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာခေါင်းလေးပေါ်နေခေါင်းလေးပေါ်တွေ့ခေါင်းလေးပေါ်နေပြစ်မယ်ခေါင်းလေးပေါ်နေပြစ်မယ်ခဏခဏအဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့သမီးတို့သမီးတို့ဝင်မင်းဝဲတော့ဝင်မင်းဖလက်ကဖလက်ကမှာဖလက်ကပုံတက်ပုံတက်ပုံတက်ပုံတက်ပုံတက်ငါပုံတက်ပေါ်အများကြီးပဲအဲ့မှာအဲ့ကောင်ဘောဘောတော့အဲ့ကောင်ဘောဘောတော့ nice nice မင်းတော့ဝင်မင်းနဲ့ဝင်တော့ဝင်မင်းနဲ့နွားတယ်။ဒါမောဒါမောဒါမောအဲ့ rush ပါလားအဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်မှာရှင်းတော့ရအောင်ကင်းနေပြီကင်းနေကဲလာမို့ကဲလာမို့အဲ့မှာအော်လိုက်ပါပြီလားဖားကလိုက်ပါပြီလားရတယ်ရအောင်လို့အောင်လို့အောင်လို့ဟိုအရဘောကိုကြည့်အရဘောကိုကြည့်ရဆိုတော့အင်းကြီးကိုရှုပ်ကုန်တော့မယ်လောက်ကုန်တာအော်နည်းကြည့်တော့ဘူးအဲ့ကောင်တော့တော့မှာအဲ့တော့ဟိုက်ဘာကောင်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ပြေးနေပြီ 咱们咱们好，兄现在现在要有，现在要有。等等你来哟，半夜你才过来，钓鱼背了。哎呀，钓鱼背了搞。我来，我来，我来，我来。钓鱼了。对对对对，哎呀呀。啊，怎么背呢？过背了，过背了，过背了，过背了，过背了。 ဒီယောဒီယောထုံးမယ်အဲ့ယောဒိုးမယ်အတိုင်မှာဒိုးမယ်အဲ့ဒါမှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတနား8မိနစ်အမအလားလေးပဲ that's a flip that's a fucking flip brother တနားရရရရရရအဲ့ဒါတောင်းတောင်းလာရလားဟာမှတ်လိုက်ဟာမှတ်လိုက်တက်ဖို့ပြီကွာ that's that's a fucking flip ပါဖေဟာလားနော်ဘာလဲလဲပြိသက် flip ပါဖေဟာဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာ that's a fucking flip ပါ No, chefa. Liu, cái này bảo Liu á. À mai. Liu, Liu kia nào, Liu kia nào. Cái cái cái cái bro. Tôi biết. Ô, AUG thì to là không ấy. အမားပြစ်မလားအမားဘရိုဘက်ပြစ်လိုက်ပါရောရောကြီးကြီးပို့တယ်ဒီမှာကြီးမလားကြီးမလားဟိုလင်းဟိုအမားလေ I got supplies ချပြလိုက်ပြီနော် Okay okay okay ဒီအမောင်ကြီးနှစ်တောင်းလားမသိဘူးဒီကောင်မှာအဲ့ဒါပဲရှိတယ် အော်ရပါ Watch out မပြောင်းနေပြန်စပါပြန်စပါပြန်ပြန်စပါဟိုဟို Watch out ဟိုပြန်စပါဟာလားဟာလား I got supplies no no အကောင်အကောင်အကောင်အကောင်ဘောက်တော့ဘောက်တော့ဘောက်တော့ပြောအဲ့ဒီလိုက်ကိုဂျပန်ကူရဲ့ share ပေးပြီ okay ဗျာ share ရပါ thank you ပါဒါဆိုတော့အဲတဲ့တမလေးမရရင်နှိပ်ပြကြအောင်နော်ဘာသာနော် reaction လေးကျွန်တော်ကောင်းလားတော့ကျွန်တော်အခုချိန်နေတော့အမှနေလို့ရပါတယ်ဗျာ comment နဲ့ပေးထားမှာ reaction လေးရှိပါတယ်စောင်းလေစောင်းလေဟောဟုတ်တယ်ပါကတတတ ဟိုဒိုးနဲ့ဘာလဲဆိုခေါင်းကောင်းတာကြလာကြလာပေါ်မှာကြလာပေါ်မှာကြလာပြီဟောနောက်နေမှာဟောနောက်နေမှာပေါ်ပြကြပေါ်ပြကြတော့ဒီကြဒီကြဒီကြဒီကြဒီကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နာမှမသိတာအကျွန်တော်လက်မလေးပဲဝိုးလေးပဲပြအသေးလေးပဲပြရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော် reaction လေးထထားပြီးတော့ရပါတယ်မနေ့ကရပါနေပြကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် reaction လေး share လေးနဲ့စပို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းပြတယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ရတယ်ဒီအိမ်က enemies ahead နားမနားမနားမနားမဟောဘလို့လို့ပြတာတော့ anh ơi đi cho nó mới nhau bây thì mà đi mà anh anh anh đi mà watch out bây là lúc mà là là là là là là là cũng mà cũng mà rồi cho cá này tuổi cho cá này tuổi đi để đi đây câu lại là thì có ấy sao câu này ấy sao câu này nó nổi lại mẹ ấy sao câu đây nó chưa anh còn áp tiếp cho nó cho nó lý do này rồi mèo đấy mà cho nó xem mà bên trái này mình đi mà bên trái rồi đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà Watch out. နော်နော်အိတ်စကုံနဲ့အိတ်စကုံနဲ့နော်။အိုးပေါ်မှာအော်ပေါ်မှာဝေးပဲဟုတ်တယ်အကောင်အိတ်စကုံနဲ့လို့ပဲပြန်ကြတယ်နော်ကြည့်အောင်နော်ဒီနားမှာလည်းပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်ဒီနားလေးမှာပြန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားရဟိုကအားငယ်ဟောကြီးလေးနဲ့ပေးပါလားမတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်ရအောင်ဟောထွက်ရအောင်ထွက်ရအောင်ဟောရအောင်ဟောဟောဒီရက်ထွက်ရအောင်ရအောင်မင်းတို့ကားယူပါလားရဒီနားကြီးမကောင်းဒီနားကြီးဒီမနားကောင်းလေးမကောင်းညာလေးအရမ်းညက်သွားပြီရအောင်အဲဒီကောင်ပါကြီးထွက်ရအောင်ထွက်ရအောင်ထွက်ရအောင်ဒီရက်ထွက်ရအောင်အကောင်အိတ်စကုံနဲ့ပဲ ငါငါ။အော်ငါဒီဘောတိုးလို့မရဘူးကွာ။တိုးနေအပေါက်ထဲမရမတော့ငါတိုးနေ။ဒါပဲတော့ပြင်းနေတာတော့တော့ကိုမေကိုနော်ပြင်းပါငါရမပြစ်ပါနဲ့လို့ဖန်ခဲ့ကလေပြစ်ငါပြစ်ငါပြစ်ငါပြစ်မယ်ငါတေးပြလားမသိတေးပါဘူးကိုကိုဘယ်ကပြတော့ဘယ်ကပြတော့မကအဲ့ပွားပဲမလားအဲ့ပွားပဲအော်စကောကောင်းအိမ်အိမ်ကစကောကောင်းအားချောင်းနေရပါဘာ င်နာဖြစ်တာကွာ Thank you ဟာမမြောက်ဘူးပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်နေလို့ဒီနေ့ဒီနားလေးမှာရှိရနော်တန်ပြီးဒီနားလေးမှာရှိဒီနားလေးမှာကိုရှိတယ်ဒီနားလေးဝန်းကျင်မှာကိုရှိတယ်တကောင်တော့ခင်းနိုင်ပဲဝမ်းဝင်လာမသိမချို့ဒီနားလေးထွက်လို့မရဘူးဒီဒီနားလေးကဇုံလေကောင်းကြီးဖြစ်တာကောင်းတယ်ဇုံကောင်းတယ်မသိဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်မှားတာအော်ဝင်ထိုင်စပန်းနဲ့နွားတယ်နွားတယ် Ven nát tiền wala niyo. I got nát tiền natin nga, wala tớ tadu, tớ ay ai panan niya, sa mo riyan. Di ba, di ba. Mark the location. Siya man, siya man, ama siya doon ayo. No, no, no, no, no. Tama, tama, tama. Eh, kumil kumil kumil. No, tama la. Tama la, jom, jom. Tabi mo na. Tabi mo na, tabi mo na. မာမယ်နော်မာမယ်နော်ခဏငါမအာမမရှိဘူးနော်အာမမရှိဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြဲပြီးသွားပြီလာလာလာလာနမကနမကနမကအမားလေး ။အိုးတစ်ချက်မှန်တယ်တစ်ချက်မှန်တယ်။အိုးဟိုက်ကျော်ကြီးဟာဟိုက်ကျော်မနှောဘူးလား။ဟာဟိုက်ကျော်ကြီးမနှောဘူး။တော့မြင်လိုက်လား။နေအောင်နဲ့မြင်လိုက်လား။ကလေးဆိုတဲ့အတန်းကြီးကြားရလား။အမားလည်းကားပေါ်ကဟိုက်ကျော်လေး။ကဲပြီးပါကဲပြီးပါကဲ။ဘာလို့မမှန်တာရော။မှတ်ထားမယ်နေ။ပတ်ပြန်ရုံးနေတာ။အနေအောင်နဲ့မြင်လိုက်တယ်လား။အတန်းကြီးကြားရတယ်ကပြင်ဆိုပြီးတော့စကန်ပေါအောင်ပါစကန်ပေါအောင်။လာပေါင်းလာပေါင်းကျွန်တော်ဝယ်ချင်းကိုလာကွမ်းလေးလာပေးပါဦး။ဟိုပါလေးဝယ်ချင်း။အမားလေးဝယ်ချင်း။တော့ဝယ်မ 要干干干过来，干过来嘞！别以为，别以为，别以为厉害了！来来来来来来，别蒙起来！别！no way no way no way no way no way no way！别蒙了！别蒙了！别！来来来来来来，跑跑跑跑跑跑跑跑！阿蒙阿蒙嘞！你，马哥？少少少少！ အရှော့အဲဘုံအာဟလာဘုံကြီးလေးဘုံကြီးလေးဟလာဘုံကြီးလေးဟလာအဲ့တော့ဘာလဲဘာလဲလေပိတ်ကဘုံကြီးလေးပါဗျာအဲဘာလဲလေပိတ်ကဘုံကြီးလေးပါဗျာဟလာဟဲ့လေအာဒီမှာ flare ပါလေ flare ချီရောပါတယ်လီယွန်ဟိုရှယ်ကြီးလေးရောက်တော့လာဝိုင်းလာအာကြံသေးတယ်ဘရိုဟာပုံစီလေးဟာပါခင်မာလကိုပုံစီ nó gì để đâu mà ờ, nó anh nó anh nó mà tê mà tê mà tê mà tê mà tê ngã xuống ngã xuống alang alang alang alang alang oh đúng không dạ, dạ. sao muốn nó spam này à mẹ gọi đi rồi đấy đấy anh mẹ à. nhói về quả bắt lười giờ chứ nó đi mà chiêu bắt lười giờ chứ nó đi mà cái này sang à nó အလိုက်ဆန်ကအမားရှော့လေးမှတ်ထားအောင်ပတ်လေရောရုံးကန်ရကျဲနော်တပွဲတပွဲရုံးကန်ရကျဲဆိုတာကီတို့နော်တကယ်ကိုရုံးကန်ရ Thank you ကဲတကယ်ကိုရုံးကန်ရတာပါလို့နော်စတိုက်တော့ထားတာအဲ့ကောင်လေးငါတက်ကိုပြေအောင်ပါအဲ့ကောင်လေးဟိုရအဲ့မှာနှစ်ဖက်ပြနှစ်ဖက်ပြနေကျွန်တော်ကဇုံလည်းရောက်တော့တာဒီလားအစောကြီးတွေကလေဇုံအလဲကောင်ရောက်တော့အရင်အရင်အလဲရောက်အရင်အလဲရောက်တော့အကုန်လုံးလာပြီးတော့စုံသွားဒီနားလေးမှာပြစ်နေပြစ် မင်းကဲလို့ပြီးတော့လေကဲတော့ပြီးတော့မှာအာမင်းဟောနေစမုတ်တက်စပန်တော့အားပြစမုတ်တက်6ပြစ်သွားမင်းအမှန်ပေးကဲပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ရင်မင်းကဲရပြီးသွားဟိုကဲပြီးပြန်တော့တော့မှာရာသေးတယ်တိလားလီယွန်တိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါင်းရှော့ဒေါင်းရှော့ဒေါင်းရှော့တော့ကတ်လို့ရတယ်နော်ဟာကုမလာကုမလာကုမလာကုမလာကုမလာကုမလာလီယွန်လားဟုတ်ဟုတ်လီယွန်လားလီယွန်လီယွန်ချင်းနေတော့ပါလားတိုင်းလိုက်ချင်းနေထုတ်လိုက်အော်မကမကလည်းလိုက်အော်မရတော့မရတော့အော်ရဲတို့တို့တို့တို့ တောင်းနေ DPS နဲ့နော်မက DPS နဲ့နော်မက DPS နော်မက DPS နော်တက်ချက်ပဲတာကြီးရဲ့လားရှက်ချမ်းပဲတာကြီးတို့ကဒါပဲဒါကဒါပဲဟဲ့လားကုန်လိုက်ဖုတ်တာဟဲ့လားဒီပဲဒီတောင်းရန်ကျန်ဟဲ့လား fucking emoji ပဲဟဲ့လားဟုတ်လား I got supplies အေးဘာလဲပြိတက် emoji ပါဖေအဲလေအဲ့ဒါဆောင်းကြရတော့အဲ့မှာ emoji ပါလေကောက်လိုက်တော့လေငါလည်းကောက်ငါလည်းကိုးလောက် ချက်ထားရဲ့ပဲနောက်ကျသွားတယ်ရတယ်ဘရို MC ကျော်ကြီးရပါတယ်ရှယ်ဖိထားရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါမြင်တယ်နော်အော်ပါကျွန်တော်လေးပေါ်နေ thank you ပါ flag ခေါ်တာကြီး flag ကခေါ်မယ်ခဏလေးကိုကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲခေါ်တော့ရရင်ဒါပေမဲ့ဇုံကျင်းတော့မှာဆိုတော့မရတော့ဒီကျွန်တော် shopping လေးထွက်ချင် silence နှစ်ဖွတ်နှစ်ဖွတ်နှစ်ဖွတ်နှစ်ဖွတ်မကနှစ်ဖွတ်အော်ငါကုန်တဲ့ချိန်ကမှတိုင်မင်းကွာဒီအဲ့ရတိုင်အော်ငါကုန်တဲ့ချိန်ကမှတိုင်မင်းကွာဒီအဲ့ရတိုင်မင်းကွာတိလားကျွန်တော်ခုံတဲ့ချိန်ကမှခုံတဲ့ချိန်ကမှတော့ထွက်ပြစ်တာခုံတဲ့ချိန်ကပြန်ပြစ်လို့အပြန်အင်းလို့မရဘူးကဲကဲကဲတောက်ကဲတောက်ကဲတောက်ကဲဒီကနောက်စမိုးလေးခင်းရပါလားဝိုင်ဘာကဒီကနောက်စမိုးလေးခင်းရပါလား mark the location Nice maga. Nice maga. Da be, da be, hela. Thank you. ချက်ပါတာကြီးပဲအောင်မြင်သူကြီးရှရာမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ public နဲ့ share ပါတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချက်သားစားရစားမှာပေါ့စားလဲစားပြီးတော့ဆက်လဲစားအောင်ပါလားကောင်းတော့တူသားနေပါလားအေးအေးအဲ့တော့အမားခိုင်မလားလေအမားခိုင်မလားခုနကခုနကကောင်မရှိတော့တာငါလို့ဒီမချင်းလေးတကောင်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်အောင်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာလေးအမားကြည့်ရည်တီးအောင်အာ အားရဘောကြတယ်လီယိုဘောကြတယ်ဒီလေဒီဘက်မကတဲ့ပူဆိုးနေတာကွာအမအမအမလီယိုကိုကိုလီယိုရမ်းဆိုးနေရတာကိုကိုလီယိုအားရဒီဘက်ကြောက်ပြီဘာကပိုင်းလဲတော့ဘာကအေးဘာကပိုင်းရိုက်စမ်းပါကွာဘာကဘာကပိုင်းလဲတော့ဘာကဘာကပိုင်းလဲတော့ကိုကိုမဲလိုက်အကူမကားအဲ့ကနေတကောင်မကြံတော့လေရှစ်ကောင်မကြံတော့တကောင်မမိမမခေါ်စီတော့တွားပါတော့လို့ ပွင့်ရောက်လာရောတော့လုံးဥပွင့်ညာစက်တနာကြီးခိုးထားလာတာအာသူမင်းမအိတ်တော့ခိုးထားလာတာအဲ့အဲ့အလားလေးအဲ့အလားလေးအဲ့အလားလေးအနေနဲ့ချက်မနဲ့ချက်မနဲ့အာကဲကဲ chicken နှစ်ပွဲဗျာဟလာကဲကျွန်တော်ခုချိန်အပြင်ကျကျွန်တော်ကျေးဇူးများ